de trois, on danse la valse excellente. C'est la plus rigolote, la plus marrante. Un, deux, trois, on danse la valse excellente. Tout le monde la connaît de tout jusqu'à Nantes. Elle nous la pente, elle est très lente, mais la descente, c'est 160.

1, 2, 3, on danse la valse excellente C'est la plus rigolote, la plus marrante 1, 2, 3, on danse la valse excellente Tout le monde la connaît de tout jusqu'à Nantes